Acción. No, ahora vale. ¿Qué? No sé. Escena 3, tom... plano G, toma 7. Acción. <laughs> ¡Acción! estás metido? Tu hermana está diciendo a todas que desapareciste. Eh, eh. ¡Ah! ¡Tú entras, yo vigilo la entrada! No necesito de nadie, ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué lo haces? Para ya después del golpe. Uh -huh. <laughs> Como que... Mira. Ay, mismo de nuevo. Córtale, Recuerda que... Dale. ¿Estás listo? No, está <laughs> Más. Sí, de nuevo. Solo se... ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está tu compañero y el dinero? ¡Ay! Ese estaba... vestía en la ve. Y al, y al último... ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está tu compañero y el dinero? Respecto eso, eso quiero. Esa salió muy...